Hola, si estás viendo esto es porque no estás suscrito a nuestro canal. Mirta, este pelotudo no está suscrito a este canal. Eso no me sale más en la puta vida. Pero jugada sí hacemos todos los días. Él está esperando al ley lo que pasa. ¡Oh, qué buen Targon! Como me las nalgas! Gracias, gente, gracias. Esta jugada se la quiero dedicar a mi hermana que se parte culo en el Congo para que todo esto sea posible. A veces pasan cosas paranormales. ¿Qué es esto? Suscríbete para no perderte ningún video.